အာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်ပထမဝါဆိုလဆန်းတရက်2015ခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအောင်ပန်းမြို့အောင်ချမ်းသာပရိယတိစာသင်တိုက် သာသနာတခွန်ဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်အောင်မမျိုးလုံးကျစုပေါင်းမဟာဘုံကတိတော်250ပြည့်ရွှေရုအကျိုးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ဖခင်ကြီးဥခင်အောင်ဥအောင်အာရည်စု၍ရန်ကုန်မြို့ဝိန္ဒာမိယနေ မိခင်ကြီးတော်မြင့်မြင့်အောင်သမီးကြီးတော်ရှင်မှုအောင်သမီးလက်ဝင်းငယ်တော်ရင်မောအောင်သမီးငယ်ဥထင်လဲအောင်တော်ရင်မောအောင်တားလက်ဥကျော်သူအောင်နဲ့မြင်းများဖြစ်ကြသောကိုရဲလင်းငွေကိုဥက္ကာငွေကိုဇွဲလင်းငွေအောင်ပြည်တန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မိသားစုများနဲ့အောင်ပန်းမျိုးသူမျိုးသားတို့၏ အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်လူခဲခန္တီအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတဘာသဖြင့်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလွန်လာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့် နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါ အတိဒုက္ခရာနိဥ္စာ အသက်ချစ်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာလင်တထာဇနီ ဆွန်ကြီးကြီးဟုကျတိထဝေ90အစုအလွန်ခဲရသောမူတို့ကိုကရောတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့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 နမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျုရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းလူကဲခဏိယမစကားမှာ စိန်ကဲကြောက်ကဲတို့ရဲ့เจ้าကိုစိန်ကဲခတ်တတ်ဖို့လွယ်တော်လည်းပဲလူကဲခတ်တတ်ဖို့ခက်တယ်လို့သူတို့ဆိုကြစိန်တို့ကြောက်တို့ရဲ့အည်သွေးပါရှုပ်ဝက်ပြီးတော့မနေပဲနဲ့ထင်ရှားသိတာတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိလူတွေရဲ့ရှုပ်ဝက်နေနေ ဆန်းကျယ်တဲ့လူတွေရဲ့စိတ်တွေသဘောထားလူတွေရဲ့အကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့အကဲခတ်ဖို့ရအလွန်ခဲနေလူအကြောင်းကိုမမှန်ကန်ကန်အကဲခတ်နိုင်ဆုံးကတော့မြတ်ဗုဒ္ဓပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားများပြားဖို့ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူတဲ့နေရာမှာဆုံးမတွင်တဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟာ အတော်ဆုံးအမြတ်ဆုံးထူးချွန်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိဆိုတဲ့ခုံကနေပြီးတော့ထင်ရှားဖော်ပြပြီးတော့နေပုရိသဓမ္မဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တာရတိဆုံးမတဲ့နေရာမှာအနုတ္တရအသာဆုံးပဲထူးချွန်ဆုံးပဲလို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ် တရားရီရဲ့အကြိုက်တရားရီရဲ့ဇရိုက်နဲ့လိုက်လျောညီတွေ့တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဟောပြောဆုံးမပေးတာဆိုတာလူကဲကိုခတ်တတ်လို့သာဆုံးမပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလူကဲခတ်တတ်တဲ့ပညာဟာအထွတ်ထိပ်အပြည့်စုံဆုံးတတ်တာတော့မြတ်စွာဘုရားသာလင်းဖြစ်တယ်ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တွေတောင်မှပဲလူကဲမခတ်နိုင်ပါဘူး လူခဲခတ်တဲ့ပညာရပ်ကိုစာပေကျမ်းဂန်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာတယနုတယဉာဏ်နဲ့အိန္ဒိယပရောပရိယတိဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အာတယနုတယဆိုတာအာတယဆိုတာဒီလူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေဘယ်လိုရှိသလဲ။အနုတယဆိုတာဝါသနာပါလာပြီးဘဝဘဝကရှိနေတဲ့အနေအထားတွေဘာတွေရှိနေသလဲလို့သိတာ။ အဲ့ဒီလိုသိတဲ့ဉာဏ်ကို အာတယနုတယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်လူတွေရဲ့ဇေယိုက်ကိုနှိမ့်နှိုက်ချွတ်ချွတ်စိတ်နဲ့သဘောထားတွေကိုအတွင်းကုံစင်အောင်သိမြင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်တစ်ခုကိုအာတယနုတယဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်အိန္ဒရိယပရောပရိယတိအိန္ဒရိယဆိုတာတတ္တဝိရိယတတိသမာဓိပညာလူရဲ့အရည်ချင်းတွေဟာယုံကြည်မှုဟာဘယ်တိုင်းတာထိရှိသလဲ ကျိုးပန်းအထောက်မှုလုံလာတွေဟာဘယ်တိုင်းတာအထိရှိသလဲတတိဆိုတာဘယ်တိုင်းတာရှိသလဲတမာရီဆိုတဲ့တိစိတ်တည်ငြိမ်မှုဟာဘယ်တိုင်းတာအထိရှိတယ်အသိပညာကရောဘယ်တိုင်းတာအထိရှိသလဲအိန္ဒြေအနုအရင်ကိုနှိုင်းချင်းသိနိုင်တဲ့ပညာရမျိုးအိန္ဒြေယပရောပရိယတိဉာဏ်လို့ခေါ်တယ် ဒီပညာရက်ကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တပါးတည်းသာရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အာတယာနုတယဉာဏ်နဲ့အိန္ဒိယပရောပရိယတိဉာဏ်ဒီနှစ်ခုကိုဗုဒ္ဓစက္ခုမြတ်ဘုရားရဲ့မျက်လုံးတော်လို့စာပေကျမ်းကမှာဆိုတာပေါ့နော်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာလူတယောက်ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ဒီဗုဒ္ဓစက္ခုဆိုတဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။ နှလုံးသားထိအောင်ထိုးဖောက်ပြီးတော့မြင်တယ်အေးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်နေသဘောထားတွေဘယ်လိုရှိတယ်ဘဝဘဝကဘယ်လိုအကျင့်တွေရှိလာတယ်ခုချိန်မှာ သူ့ရဲ့တရားစွမ်းအားတွေဘယ်တိုင်းတာထိရှိတယ်ဆိုတာတွေကစအလေးအနက်ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးသိပြီးသူနဲ့တင့်တော်တဲ့အဆုံးအမကိုဟောပြောပြသလိုက်တဲ့အခါထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာချက်ချင်းအတိညာဏ်တကားကြီးပွင့်သွားတာပဲဖြစ်တယ်ကော အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေဟောနေရတာကရမ်းပြီးတော့ဟောတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတွေကိုတဆင့်ဖောက်တဲ့ချပြီးဟောတာသာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတော့တရားဓမ္မဟောပြောပြီးဆိုရင်လူခဲခတ်ပြီးတော့မှဟောတာ ဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဘုရားတရားတော်တွေဆိုတာဟာတော့တရားတွေရဲ့အကြိုက်ဇေယိုက်နဲ့လိုက်လျောတဲ့တရားတွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြိဋ္ဌာန်များစွာရှိတဲ့ထင်းပဲ မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားကိုတစ်လုံးပဲသိသိနှလုံးပဲသိသိသိသမျှတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့သာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဟောပြောကြရတာဖြစ်တယ်။သို့သောလူခဲခတ်တဲ့ဤပညာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတပါးသာရတယ်လို့အထွတ်ဒီလိုပြောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရတော့ဆိုရင်လောကမှာ လူတွေရဲ့နှလုံးသားဟာဆန်းပြားယုံမြမကရှို့ဝက်တယ်အလွန်လျှို့ဝက်တဲ့စိတ်နှလုံးရှိတယ်စိတ်ထဲကတစ်မျိုးပြောတဲ့စကားကတစ်မျိုးလုပ်တဲ့အလုပ်ကတစ်မျိုးအတွေးနဲ့အပြောနဲ့အလုံးနဲ့ကိုက်ညီချင်မှကိုက်ညီတယ်ပြောတာတခြားလုပ်တာတခြားတွေးနေတာကတခြားလူတွေရဲ့နှလုံးသားဟာရှုပ်ဝက်ဆန်းပြပြီးတော့နေတော့ လူအကြောင်းကိုလူသိဖို့ဆိုတာအလွန်ပဲခဲရင်တာအလွန်ပဲခဲရင်တာဒါကအခုမှပြောတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်တော်ခါကာလတုန်းကဆင်းတွေကိုအတတ်တင်တဲ့ပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ကန္တရကဆိုတဲ့အမျိုးသားတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ တတိပဒံတရား၄ပါးဟောကြားဆုံးမတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတန်တော်ချီးမွမ်းပြီးတော့ပြောကြတယ်အရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟာသရဝါရီရဲ့အဟိတအာဟိတလို့ဆိုတဲ့အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းဟိတအကျိုးရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေအာဟိတအကျိုးမဲ့ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေကို တရားဝါတွေရဲ့လူသားတွေရဲ့အဟိတဟိတကိုအသေးစိတ်သိတော်မူတာအံ့ဩဝေယအလွန်ကောင်းပါတယ်တဲ့သူဟာစင်တွေကိုအတတ်ပညာသင်ပေးတဲ့ဆရာတကူဖြစ်တယ်စင်ဆိုတဲ့တရားဝါတွေလောကမှာရှိတဲ့တရားဝါတွေတရိษံတရားဝါတွေဟာအဝတ္တမယောသားတဲ့ဖြောင်းပတ်တယ်ကောက်ကျစ်တဲ့စိတ်နှလုံးသားတွေမရှိဘူးတဲ့ဥဒ္ဒနကင်ညေတံဗန္တိယတိတံပတော သားကောင်ခြေတော်၄ချောင်းရှိတဲ့သားကောင်တရိษံလူတွေကရင်ပအောင်လေ့ကျင့်ပေးကြတယ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့များတာပေါ့ခွေတွေလည်း training ပေးတာပဲမြင်းတွေလည်း training ပေးတာအားလုံးလူတွေဟာတိရစ္ဆာန်တွေကိုခိုင်းစေဖို့ဆိုပြီးတော့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့သူကဆင်ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့ဆင်ဆင်အတတ်သင်ဆရာတဦးဆိုတော့ မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်ဆင်းတကောင်ကိုတပည့်တော်လေးကျင့်သင်ကြားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူဇနာဝက်ခရီးလောက်ကိုနှစ်ခေါက်လောက်စီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဆင်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေအကုန်လုံးတွေ့ရတယ်ဘာမှရှုပ်ဝက်ချက်မရှိဘူးအလွန်ပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်တဲ့သွားပြန်စီးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီဆင်ရဲ့အမှုအကျင့်တွေအကုန်လုံးသူသိလိုက်ရသိလိုက်ရတဲ့အခါဒီဆင်ကိုဆုံးမရတာ ဒီအမူအကျင့်တွေကိုကြည့်ပြီးဆုံးမလို့အလွန်လွယ်ကူတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့နှလုံးသားဟာပွင့်လင်းတယ်ရိုးသားတယ်။လောကလူတွေကသူပြောတဲ့စကားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေကတိရစ္ဆာန်လောက်မရိုးသားဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့သူကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတယ်ဂုံရှင်နေညကေတံဗန္တိယတိဓမ္မနုဿာယတိဓမ္မနုဿာဒီလူတွေဆိုတာဟာဂုံရှင်နေညက ရှုဝတ်တယ်အင်တမရှုဝတ်တယ်အတိခတ်တယ်လူရဲ့စိတ်နေသဘောထားဆိုအလွန်သိခတ်တယ်အင်တမရှုဝတ်တဲ့လူသားတွေအဲ့ဒီလိုစိတ်နှလုံးကောက်ချစ်ဆင်းလဲပြီးရှုဝတ်နေတတ်တဲ့လူသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတာတာမန်စွမ်းအားနဲ့မဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကောင်ကို ဆုံးမတာလွယ်တယ်တဲ့လူတယောက်ကိုအကျိုးရှိအောင်ဆုံးမသင်ကြားဖို့ရခက်တယ် လူတွေကတော့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်လူဆိုတာယဉ်ကျေးပြီးသားတ attva ဖြစ်လို့လူကိုဆုံးမတာလွယ်တယ်လို့ထင်လောကလူကိုဆုံးမဖို့ရအခက်ဆုံးပဲလို့ဒီလိုပြောတာနော်လူကိုဆုံးမဖို့ရအခက်ဆုံးပဲအဲ့တော့သူသုံးခဲ့တဲ့စကားလုံးလေးကဂုံရှင်နေညကေတံဗန္တိယတိတံမနုဿာအရှင်ဘုရားလူတွေရဲ့နှလုံးသားဟာရှုပ်ဝက်ဆန်းပြားပြီးရှုပ်ထွေးပွင့်လင်းနေပါတယ် အဲ့ဒီလိုရှုပ်ထွေးပွေလိမ့်နေတဲ့လူတွေကိုလိမ္မာရင်ကျင့်အောင်ဆုံးမနိုင်တာဟာအလွန်ပဲအံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်လူမြတ်စွာဘုရားကိုချီးကျူးစကားလျှောက်ချခဲ့တာကန္တရကဆိုတဲ့စင်တပ်ပင်ဆရာတူကလျှောက်ခဲ့တဲ့စကားပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ဟာသရဝရီရဲ့အကျိုးကိုတည်ဖို့ဖို့လောကမှာပွင့်ထွန်းလာဒါကြောင့်မို့ဖျားပွင့်လာတာကဘဟုဇနဟိတာယဘဟုဇနဒုက္ခယ လောကနုကံပါယအထာယဟိတယဒုက္ခယဒေဝမနုဿံဖះပွင့်တာဟာကိုရောမြတ်အတွက်ပွင့်လာတာမဟုတ်ဘူးလောကသားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားလောကသားတို့ရဲ့ချမ်းသာဟိတနဲ့ဒုက္ခအတွက်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဒီစကလုံးနှလုံးကိုအမြဲတမ်းတွဲဖက်ပြီးသုံးထားတာကိုတတိထားเสียပါဟိတဒုက္ခ ဟိတဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲဒုက္ခဆိုတာတော့လူတွေသိကြတယ်ဟိတကိုမြန်မာလိုပြန်တဲ့အခါမှာအကျိုးစီးပွားလို့ဒီလိုပြောတာဒုက္ခကြတော့ချမ်းသာအဲ့တော့အကျိုးစီးပွားဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပြောတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးအကျိုးရဲ့စီးပွားချမ်းသာဒုက္ခရာချောင်းတရားကိုဟိတလို့ခေါ်တယ်။နော်အခြေအနေကောင်းလို့ အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် condition လို့ပြောအောင် condition ဆိုတာအခြေအနေကောင်းတစ်ခုလောကမှာချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်အခြေအနေကောင်းအောင်လုပ်ရတယ်အခြေအနေကောင်းမှချမ်းသာဟိတဆိုတာကိုလုပ်ရတယ်ဟိတလုံးမှဒုက္ခရတယ်ဆိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဟာအမြဲတမ်းတွဲဖက်ပြီးတော့ဒီစကားလုံးတစ်ခုသုံးတာဟာအလွန်အဓိပ္ပာယ်ရှိဒုက္ခဆိုတာတိုက်ရိုက်ယူလို့မရဘူးဘာနဲ့မှယူလို့ရတော့ဆိုဟိတနဲ့မှယူလို့ရတယ်နော် ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေမြတ်စွာဘုရားကဟောတာဘာကိုဟောတာတော့ဆိုဟိတကိုပဲဟောတာဟိတလို့ဆိုတဲ့အကျိုးရဲ့စီပွားကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းတရားအခြေအနေကောင်းဆိုပါစို့အခြေအနေကောင်းဆိုတာဘာပြောတာလောကလူတွေမှာစီပွားရေးရှာလို့လွယ်တယ်ဆိုရင်စီပွားရေးအတွက်အခြေအနေကောင်းတယ်ရာသီဥတုကောင်းပြီးတော့မြေကောင်းရေကောင်းရှိတယ်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အခြေအနေကောင်းတယ်ဟုတ်အခြေအနေကောင်းတယ် ရာသီဥတုကောင်းမွန်တယ်ခြေနေကောင်းတယ်လူတယောက်ကျန်းမာရေးအတွက်ရာသီဥတုမြတ်တာတယ်ဆေးဝါးပြည့်စုံတယ်အစာအာဟာရကောင်းတယ်ဒါကျန်းမာရေးအတွက်ခြေနေကောင်းလို့ခေါ်တယ်ပညာရေးအတွက်ခြေနေကောင်းဆိုတာတက္ကသိုလ်ရှိတယ်ဆရာအလုံးလောက်ရှိတယ်ပညာတတ်တွေပေါ်များတယ်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကပညာရေးအားပေးတယ်ဟောတာအခြေအနေကောင်းတွေအဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းတွေကိုသုံးချမှဒုက္ခဆိုတာရ ဒါကြောင့်မို့ဟိတဆိုတာအကြောင်းတရားကိုဆိုလို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့လွယ်လွယ်လေးပဲမိသားစုထဲမှာမိမိတို့တားငယ်သမီးငယ်တွေကအကြောင်းမှန်မှန်တက်တယ်မိဘစကားနားထောင်တယ်လိမ်မာတယ်စာသင်တယ်အဲ့ဒီလိုနေတဲ့ကလေးကိုစဉ်းစားကြည့်သူလုံးနေတာတွေကအခြေအနေကောင်းနေပဲအဲ့တော့ကြောင်းမှန်မှန်တက်တယ်စာကျက်တယ်ကြိုးစားတယ် မိဘစကားနားထောင်တယ်ဆရာသမားစကားနားထောင်တယ်ဆိုတာဟာအခြေအနေကောင်းနေဘာအတွက်အခြေအနေကောင်းလို့ဆိုဒုက္ခဆိုတဲ့အောင်မြင် ကြီးပွားချမ်းသာမှုအတွက်အခြေအနေကောင်းပြောကြတဲ့လူကြီးတွေကဒီကလေးလေးကြီးကြီးလာရင်တော့ကြီးပွားမှာပဲလို့ဟောဒီလိုပြောတာကြည့်ပြောတာအခြေအနေကောင်းဟိတကိုကြည့်ပြောတာအဲ့တော့ဟိတကောင်းမှဒုက္ခရဟိတမကောင်းရင်ဒုက္ခမရနိုင်ဘူး ဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုပြောတော့ဆိုဒုက္ခကာရဏံဟိတံဟိတဆိုတာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားကိုပြောတာပါတဲ့တတ္တဖလံဟိတံတတ္တဖလံဒုက္ခဟိတရဲ့အကျိုးတရားကြတော့မှဒုက္ခလို့ခေါ်ပါတယ်လို့ဆိုအဲ့တော့ဘုရားပွင့်တာဟာချမ်းသာကိုပေးတာလားလို့ဆိုချမ်းသာကိုတိုက်ရိုက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဟိတကိုလုပ်ပေးတာဟိတကိုလုပ်ပေးတာ မိဘတွေကကိုယ်သားသမီးကိုပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်လားလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဘာလုပ်ပေးတော့မိဘကလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ကြောင်းကောင်းကောင်းထားပေးမယ်ဆရာကောင်းကောင်းအပ်ပေးမယ်ဟောလူကျလိုအပ်တဲ့ငွေကြေးတနာတွေထောက်ပံ့ကူညီပေးမယ်ဒါမိဘတတ်နိုင်တာပဲမိဘလုပ်ပေးတာဒါဘာလုပ်တာတော့ဆိုအခြေအနေတစ်ခုဖန်တီးပေးအဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုကိုသာသမီးကအသုံးချပြီးတော့စာကြိုးစားမှပညာတတ်ဖြစ်တယ် ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိတဆိုတာအခြေအနေကောမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတာဟာအခြေအနေကောင်းဖို့အတွက်ပွင့်တာချမ်းသာဒုက္ခတိုက်ရိုက်ပေးဖို့ပွင့်တာဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားဘာသာဝင်နေကိုးကွယ်နေတဲ့ဘုရားဟာ မားတယ်ဘုရားမဟုတ်ဘူးနော်လမ်းပြတဲ့ဘုရားသာဖြစ်တယ်လောကမှာမားတဲ့ဘုရားဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ပါဘူးမရှိနိုင်ပါဘူးသူများမားဖို့နေဒီကိုယ့်ကိုယ်မားပါလားဘယ်မှနိုင်မှာတော့တချို့ကထင်ကြသေးတဲ့ဒါတောင်က ချဲပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အော်မှန်လိုက်တာဒီချဲပေး तू သာသိလို့ရှိရင် तू က तू ထိုးမှာပေါ့ဘယ်သူလားပြောမှာတော့နော်အဲ तू မထိုးတာ तू က तू မယုံလို့ပေါ့အဲ့တော့တေချာစဉ်းစားကြည့်မနိုင်တဲ့အနေအထားဆိုတာမရှိဘူးနော်မနိုင်တဲ့အနေအထားဆိုတာမရှိဘူးလောကမှာမတယ်ဆိုတာအခြေအနေကောင်းတစ်ခုကိုသာဖန်တီးပေးလို့ရဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးဝယ်ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ တရဏရဲ့အဖွင့်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အဖွင့်တစ်ခုပဲဟိတေပဝတ္တနေနအာဟိတာသနေဝတ္တနေနတတ္တနာပယံဟိန္တတိဘုဒ္ဓောဖះဟာဘာကြောင့်ကိုးကွယ်ရမြတ်စွာဘုရားဟာလောကသားတွေပေါ်မှာကြာရောက်လာတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်ဆောင်းရှောက်သလဲဟိတေပဝတ္တနေနအကျိုးစီးပွားဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာတွေကိုတရားတွေတဏ္ဍာမှာဖြစ်စေတယ် အာဟိတံသနိဝတနေနာအကျိုးမဲ့ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကိုရှောင်ရှားစေတယ်ဒီနှစ်ခုဟာဟိတကိုကျင့်သုံးစေပြီးအာဟိတကိုရှောင်ရှားစေခြင်းသာမြတ်စွာဘုရားလုပ်ပေးတာအဲ့တော့ဟိတနဲ့အာဟိတကိုခွဲခြားဟောပေးတာဟာဘုရားစွာဘုရားရဲ့အလုပ်ပဲနော်အဲ့တော့လောကလူသားတွေကဘုရားကဟိတနဲ့အာဟိတခွဲခြားဟောပါရဲ့တဲ့ ဟိတကိုမလုတ်ဖဲနဲ့အဟိတကိုလုတ်နေပဲဆိုရင်ဒီလူချမ်းသာပါမလားဘယ်နည်းနဲ့မှမချမ်းသာဘူးသူကဟိတကိုပဲလို့ဒါကရှင်းရှင်းလေးပါ တွေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်ယောဂဝေဒနာရှင်းလို့ရှင်ဒီယောဂကုဖို့ဆိုပြီးတမားတော်တွေစီသွားကြတယ်တမားတော်ကယောဂကိုအုံဖွလို့မန်းပြီးတော့ကုပေးနိုင်တာလားဆိုမပေးနိုင်ဘာလို့ပေးလဲတမားတော်ကဒီယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်တယ် ဘယ်ဆေးစားရင်ပျောက်တယ်ဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်အစားစားတဲ့တယ်ဘယ်အစားစားမတဲ့ဘူးဒါပဲလမ်းညွှန်မှာပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုလမ်းညွှန်တဲ့အခါမှာကာယကံရှင်ယောဂရှင်ကနော်ဆေးလည်းမတော့ဘူးမတဲ့တာတွေလည်းစားတယ်ဆိုရင်မြန်မြန်တည်ဖို့ပဲရှိတာပဲယောဂပျောက်ဖို့မရှိဘူးလေအဲ့တော့ယောဂပျောက်ခြင်းဘာလို့ရမလဲဆေးမှန်မှန်တောင်းရမယ် အစားအသောက်ကိုကိုတဲ့နဲ့ကိုနဲ့တင့်တော်တာသာ စားတယ်မတင့်တော်တာကိုရှောင်တယ်ဆိုတာဟိတဒီအလုပ်ကိုလုပ်တာအဲ့ဒီကြရင်ယောဂပျောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုရအဲ့တော့ယေဆောဗျာလောကမှာပွင့်လာတာဟာဟိတအတွက်ပွင့်လာဟိတဆိုတာအေးဘာကိုတော့လှုပ်ထဘယ်ဟာကဒီလှုပ်တဲ့ဘယ်ဟာကြတော့မလှုပ်တဲ့ဘူးဆိုတာဒီနှစ်ခုခွဲခြားဟောတာ လုံတဲ့နာနဲ့မလုံတဲ့နာဒီနှစ်ခုကိုခွဲခြားဟောတာအဲ့တော့မလုံတဲ့နာနဲ့လုံတဲ့နာကိုခွဲခြားသိဖို့ဆိုတာအင်တာမအရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်မသိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲမလုံတဲ့နာကိုလုံတဲ့တယ်လို့ထင်တယ်လုံတဲ့နာကြတော့မလုံတဲ့မှုလို့ထင်တယ်ထင်တဲ့အခါဘာဖြစ်မလုံတဲ့နာကိုလုံတယ်လုံတဲ့နာကြမလုံဘဲနေတယ်လုံတဲ့နာကို မလှုပ်ခြင်းမလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်ခြင်းဟာအပြစ်ဖြစ်ခြင်းတူတူပဲနော်ပျက်စီးခြင်းအတွက်တူတူပဲလို့ဒီလိုဆိုလို့အကတ္တဗကရဏံဝိယကတ္တဗကရဏံပိဒောသောဟုတ်တယ်နော်အကတ္တဗကရဏဆိုမလှုပ်တဲ့နာလှုပ်လူတွေကအဲ့ဒါတခုကိုပဲလူတွေကဟိုဒီလူကမလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တာကိုဒီလူကမစားတဲ့နာစားတာကိုတဲ့အပြစ်တင်ပြီးတော့ပြောကြတယ် လှုပ်တဲ့နာမလှုပ်ဘဲနေလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်မလှုပ်တဲ့နာကိုရှောင်ရမယ်လှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်ရမယ်ဒါမှရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံဆိုတာနှစ်ခုရှိအဲ့ဒီထဲမှာရှောင်ရံတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းမပြီးဘူးဆောင်ရံတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးဘူးဒါကြောင့်မို့သီလကိုမြတ်စွာဘုရားနှမျိုးခွဲထားတာဝါရိတ္တသီလနဲ့စာရိတ္တသီလဝါရိတ္တသီလဆိုတာမလုံးရဘူးလို့ရှောင်ခိုင်းတာ စာရိတ္တသီလဆိုတာလုံးဝမှာအဲ့တော့မလုံးရမှာနဲ့လုံးဝမှာလောကမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုပဲမဟုတ်လားပိဋကတ်သုံးပုံကိုရသော်ဗျာဟောထားတဲ့တရားတွေကိုခြုံငုံပြီးတော့စကားနှလုံးထဲနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လုံးတင်တာဒီနှစ်ခုပဲဟောတာနော်အဲ့ဒါကိုစာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်သဗ္ဗပပတ္တအကရဏံကုသလတုပလို့ရအကုသိုလ် မှန်သမျှပြည့်စုံစေဆိုဟာမလုံးတင်တာနဲ့လုံးတင်တာပဲပြောတာပဲလေမင်္ဂလာတော့မှလည်းမလုံးတင်တာနဲ့လုံးတင်တာပြောတယ်အတေဝနာစဘာလနာပဏိတနိစတေဝနာအေးအသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံပြီးသူစကားသူ့ရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုမယူနဲ့နော်ပဏိတနိစတေဝနာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လက်တွဲအရာရာမှာအောင်မြင်ကြီးပွားမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ ဒါလည်းမလုံတဲ့နာနဲ့လုံတဲ့နာဒီနှစ်ခုပဲပြောတာကဲကိုသားသမီးကြတော့ကိုဘယ်လိုဆုံးမကြလဲလောကလူတွေကြည့်ဟဲ့ဒီလမ်းမသွားနဲ့ဒီလမ်းသွားဒီလူနဲ့မပေါင်းနဲ့ဒီလူနဲ့ပေါင်းဒါပဲမဟုတ်လားဒါမလုံနဲ့ဒါလုံအဲ့ဒါလို့လုံတဲ့နာနဲ့မလုံတဲ့နာနှစ်ခုခွဲခြားပြီးတာလုံတဲ့နာကအဟိတမလုံတဲ့နာကအာဟိတ အဲ့ဒီဟိတအဟိတကိုခွဲခြားသိဖို့အတွက်ခွဲခြားရှင်းလင်းပြသဖို့အတွက်လောကမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာဝင် သူတော်စင်တွေက သူများကိုအားကိုးရမှာမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုအသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောပြတဲ့တရားကိုအဆုံးအမတွေကိုလက်ခံတယ်။လက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးလိုက်တာ ဟောဒီကြမှာအကျိုးရတခြားဘာသာဝင်တွေနဲ့ကွဲပြားခြားနားတခြားဘာသာဝင်တွေကဘာယုံတာတော့အနန္တတကူတော်ကိုယုံတယ်အနန္တတကူတော်ယုံလို့တကူရှင်ကြီးကအရာရာမှာ လောကကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့အကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကို ပေးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တာတကူကိုယုံကြည်တာဘုရားဘာသာဝင်တွေကအဲ့ဒီလိုတကူကိုယုံကြည်ရမှာမဟုတ်ဘူး ဘုရားဘာသာဝင်တွေယုံကြည်ရမှာကဘာလဲလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။စာပေကျမ်းကမှာဒီတိုင်းဟောထားတာရှင်းရှင်းလေးထိုတို့ပါဠိတော်တွေမှာတတ္ထယုံကြည်မှုဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးတော့မေခွန်းထုတ်ပြီးဖြေတဲ့အခါတတ္တဟတိတထာဂတတဘောဓိတထာဂတတမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘောဓိ ရတ္တပညာတမ္မယုတဉာဏ်တော်လို့ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိုတတ္တဟတိယုံကြည်ဟောဘုရားဘာသာတွေယုံရမှာဘုရားရဲ့အတိညာဏ်ကိုယုံအောင်နော်ဘုရားရဲ့အတိညာဏ်ယုံတော့နောက်ဆက်တွဲတွေကဘာဖြစ်လာလဲအိုးဒီလိုအတိညာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်မြတ်ကဟောထားတဲ့တရားဟာအလွဲမှမရှိဘူးမလောက်ရဘူးဆိုတာတို့ရှောင်းရမှာလောက်ရမယ်ဆိုတာလောက်ရမှာလက်ခံယုံကြည်မှုတွေဖြစ်လာဒါမို့မြတ်စွာဘုရားက သူဟောတဲ့တရားဓမ္မတွေရဲ့အရည်ချင်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါဘာစဖော်ပြသွာခါတုံဘဂဝတဓမ္မောဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မဟာလွယ်မမှုမရှိဘူးအဲ့ဒီမမမယွင်ဟောပြောခြင်းဟာအရေးကြီးဆုံးအချက်ပဲလမ်းညွှန်ချက်မှားလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ဘုရားဟောတဲ့တရားဟာအမှားမရှိဘူးအမှားမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်တော့မှအကျိုးဆိုးရွားသွားတာမရှိနိုင်ဘူးမလိုက်နာရင်သာအကျိုးဆိုးရွားနိုင်တယ်လိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအကျိုးဆိုးရွားမှုဆိုတာရှိကုန်ရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့ဒါကြောင့်မို့သွားခန္ဓာဖြစ်ဖို့အသိအရေးကြီးတယ်အေးတချို့ဘာသာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်လိုက်ပြီးတော့အကဲကကြည့်အကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်လို့ဟောထားတာမျိုးတွေ ရှိတတ်တယ်လောကကြီးမှာဥမာမဲဖရာအတွက်သူများအသက်ကိုတတ်တယ်ကုသိုလ်ရတယ်နော်သူများအသက်တွေတတ်တာကုသိုလ်ရတယ်လို့ဟောပြောထားတဲ့အတိုင်းတတ်တာဒါကုသိုလ်လားလို့ဆိုဘုရားတခါမှဒါမျိုးဟောတာမရှိဘူးနော်အကုသိုလ်ဟာအကုသိုလ်သူတို့အတွက်တတ်တာအကုသိုလ်ဟာအကုသိုလ်အဲ့တော့ လွဲမှားတဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဟာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ထဲမှာအဲ့လိုလွဲမှားသွားတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုမှမရှိဘူး။အဲ့ဒါကိုပြောတာသွားခါတော်ဘဂဝတာဓမ္မောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့မမှန်ကန်ကန်ဟောထားလို့လွဲမှားသွားတာမရှိဘူးစိတ်ချယုံကြည်စွာလိုက်နာခြင်းတော့မှန်ကန်ကန်ဟောထားတဲ့တရားဟာ နော်မှန်မှန်ကန်ကန်ဟောထားတဲ့တရားကိုလိုက်နာจิตသုံးမှုမရှိရင်တော့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိနိုင်ဘူးဆရာဝန်ကပေးထားတဲ့ဆေးကိုပလင်းနဲ့ထည့်ခေါင်းရင်းမှာထောင်ထားလို့ယောဂပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတောက်ဖို့လိုတယ်ထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေနာယူပြီးတော့ဒီတိုင်းထားလို့ဒီတရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးခံစားခြင်းဘာလို့ရမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုနာယူရမယ် နာယူပြီးတော့မှတ်သားရမယ်မှတ်သားထားပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်စဉ်းစားပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်လိုက်နာကျင့်သုံးမှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆေးဟာလည်းတောက်မှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဖရာတရားဟာလည်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ရသော်ဘုရားဟာလောကသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသိတယ်လောကသားတွေရဲ့လူခဲခတ်ပြီးတော့ ဒီလူဟာဒီအဆုံးမနဲ့တန်းတယ်ဟိုလူကဟိုဆုံးမနဲ့တန်းတယ်ဆိုတာဒီလူတူတယောက်စီရဲ့အကျိုးရှိရာရှိချောင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေကံကောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုသိရှိခွင့်ကြားနာခွင့်လေ့လာခွင့်လိုက်နာကျင့်သုံးခွင့်တွေရရှိနေတာအမတ်တမဲ့မနေကြပဲနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှုလိုအပ်တယ်။လိုက်နာကျင့်သုံးမှ လိုက်နာจิตသုံးခြင်းသည်ဟိတရရှိလာမဲ့ရလကဒုက္ခဟောဟိတနဲ့ဒုက္ခမြတ်စွာဘုရားကလမ်းညွန်ယုံလမ်းညွန်မှာလိုက်နာကျင့်သုံးရမှာကမိမိတို့အပိုင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အေးမြတ်စွာဘုရားကိုကိုးဝယ်ရခြင်းဟာမှန်ကန်တဲ့အဆုံးအမတွေကိုရရှိဖို့သာဘုရားကိုကိုးဝယ်တာအဲ့တော့လောကမှာအခုလိုလောလောကလူသားတွေဟာ တရိษံတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့နှလုံးသားဒီစိတ်နေသဘောထားတွေဟာရှုပ်ဝက်တယ်ဆံပြားမတူမတူဘူးဒီယောသားဖြောင့်မတ်မှုအလွန်အားနည်းတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သတော်ဝါတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသိပြီးတော့ဟောပြောတယ်ဆိုတာအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ပေါ့လောကလူသားတွေရဲ့စေယဝဲဆံပြားပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တခါတုန်းကဖြစ်ပျက်ကလေးတစ်ခုကိုကြည့်ပေါ့စိတ်နေသဘောထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကလူတွေရဲ့အကြောင်းကိုဘလို့အကဲခံရမယ်ဆိုတာကိုသွန်သင်ပြတာ ဆုံးမထားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်တခါတုန်းကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တာဝတိမြို့ဝိသခာကျောင်းမကြီးဆောက်ထားတဲ့ပုပ္ပယုကျောင်းမှာသတင်းသုံးနေတယ်ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အချိန်နေလေးအေးသွားတော့တပါးတည်း သမဘဝင်စားကိန်းအောင်ရာကနေထွက်ပြီးဝိသကပုပ္ပယုံကျောင်းကြီးရဲ့မုတ်ဦးအပြင်ဘက်မှာမုတ်ဦးကြီးကလည်းအကြီးကြီးလှုပ်ထားပုံရထိုင်လို့အရေးနဲ့ထိုင်နေလို့ရတဲ့နေရာမျိုးအဲ့ဒီမုတ်ဦးအပြင်ဘက်နားမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ထိုင်နေတယ်ဒီအချိန်မှာတာဝတိမြို့တဲကကောသလမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားအနိဒာရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ ထိုင်ပြီးတော့ရှ िख ုံးဝါချပြီးစကားပြောနေတဲ့ပုပ္ပယုံအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအပြင်ဘက်ကလမ်းမကြီးကနေပြီးတော့ဘာသာကြားတွေရှစ်နိကန္ဒက9ယောက်အစိလကဆိုတဲ့အဝတ်မွတ်တဲ့တေကရုံက9ယောက်ဧကတာရကဆိုအဝတ်တကောတာဝတ်တဲ့ခိုင်းတစ်မျိုးက လူက9ယောက်ပရပိုက်တွေက9ယောက် သူတို့အဆုလိုက်အဆုလိုက်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ကောသရမင်းကြီးထိုင်းနေတဲ့နားကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားတာအဲ့ဒီလူတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ဘာသာရေးသမားတွေပေါ့ယသိဆိုတာတွေကလည်းစံจิตတွေနဲ့သူတို့ယသိပြိခဏာတွေထမ်းဖိုးပြီးတော့သွားကြမုတ်စိတ်မွေထူလပြစ်နဲ့နော်ခြိုင်းမွေတွေကလည်းရှေးလက်သေးခြေသေးတွေကလည်းရှေးမုတ်စိတ်တွေကလည်းရှေး အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ဆံမုတ်စိတ်တွေအခုလို့လှလှပပမဖီးပဲနဲ့ဆံချစ်ထုံးတာတို့မုတ်စိတ်ဖွာရာနဲ့ဒါတွေကိုသူတော်စင် သူတော်မြတ်တို့ယူဆကြတဲ့ခေတ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီလိုပုံပန်းတန်တန်နဲ့ညစ်ညစ်ဆုပ်ဆုပ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားနာကအဝတ်မပါတဲ့လူကတစုအဝတ်ဝတ်ထားတဲ့လူကတစုဘုရားနာကနေပြီးတော့ဘုရားကို မျက်စောင်းလေးခဲပြီးကြည့်ပြီးသွားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကောသလမင်းကြီးကထရဲပြီးတော့ဖယားနာကသူကထပြီးတော့အဲ့ဒီယသိတွေဏိကဏတွေတက္ကရွန်တွေဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့လက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးပြီးရာဇဟံဗန္တိပတိနရီကောသလောရာဇဟံဗန္တိပတိနရီကောသလော အရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်ဟာပတိနရီကောသလမင်းကြီးပါနဲ့သူကသူလှမ်းပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်နော် သူကသူလှမ်းပြီးတော့သူကသူနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကြော့တယ်တပည့်တော်ကောသရဘင်းကြီးပါနဲ့ဆိုပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြီးအဲ့ဒါလို့နှုတ်ဆက်ရုံနဲ့မကဘူးသူတို့လွန်သွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားနာထိုင်ပြီးဘာပြောတော့ဘာလျှောက်တော့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောကမှာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေယန္တာဖြစ်အောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေပါဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့တပည့်တော်က လက်ဥချီမိုးရှိခိုးတာပါလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသိတယ်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယန္တာဟုတ်လားမဟုတ်လားလို့ဆိုတော့သိသိတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကိုဗာပြောတော့ဆိုတိုက်ရကြီးမပြောဘူးမြတ်စွာဘုရားအိုးတဲ့ဒါကသိဖို့ခက်ပါပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန္တာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန္တာဖြစ်အောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအပေါ်ယံလေးကြည့်ပြီးတော့ပြောဖို့ခက်ပါတယ်တင်မင်းကြီးတို့လို အိမ်တော်ရသားနဲ့နေထိုင်ပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာရှာဖွေပြီးရွှေငွေသုံးချလို့လောကီစီစဉ်တွေခံစားလို့သားနဲ့မယားနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိဖို့ပိုခက်တာမို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယာနာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျင့်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့သိဖို့အလွန်ခက်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြော ပြောပြီးတော့ဘာပြောတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားတံဝါသေနမဟာရာဇတိလံဝေရိတ္တပါ လူတယောက်ရဲ့အကျင့်သီလဆိုတာတဲ့သူနဲ့အတူကြာကြာပေါင်းသင်းနေထိုင်မှသိတာတဲ့ခဏလေးတွေ့ရုံနဲ့ဒီလူဟာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျင့်တရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုမသိနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲအချိန်တူတူလေးနဲ့လည်းမသိဘူးတဲ့အချိန်ကြာကြီးနေမှသိတယ်တတိမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမသိဘူးတတိထားမှသိတယ် ပညာမရှိရင်လည်းမသိနိုင်ဘူးပညာရှိမှသိတယ်ဆိုလိုတာလူတယောက်ရဲ့ကိုချင်းသီလဆိုတာဟာဒီကနေ့တွေ့တာနဲ့အခုလမ်းပေါ်တွေ့အခုဟာဒါသူတော်စင်ပဲဒါသူတော်ကောင်းပဲလို့ဒီလိုမသိနိုင်ပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာနော်တံဝါသေနသီလံဝေရိတပါသူ့ရဲ့ကိုချင်းသီလကိုသိရင်သိချင်သူနဲ့အတူနေဟုတ်လား လူတယောက်ကိုအတူနေအတူနေတာလည်းပဲတရက်နှစ်ရက်မဟုတ်ဘူးတခါတခါကျတော့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နေလို့ရှိရင်မသိသေးဘူးအဲ့တော့သူနဲ့အတူနေကြာကြာကြီးနေရမယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအများရန်အကဲခတ်နေရမယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲစဉ်းစားဉာဏ်ရှိရအဲ့ဒီလူမှလူတယောက်ရဲ့ကိုချင်းတိလားဆိုတာသိနိုင်တာတဲ့အပေါ်ယံလေးကြည့်ုံနဲ့မသိနိုင်ဘူးဟောတာဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားထားရမယ်အချက်တစ်ခုပဲ နော်လူအကြောင်းကိုပေါင်းမသိဆိုတာအဲ့ဒါပြောမြင်လိုက်တာလေးနဲ့ဒါလူတော်လူကောင်းရဲ့လို့သွားပြောလို့မရနဲ့ကိုကျင့်သီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်သီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတာတံဝါသေနပေါင်းသိဆက်ဆံခြင်းဖြင့်သီလလူတယောက်ရဲ့အကျင့်သီလကိုဝိရိတပံသိနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့သိနိုင်တာဟာလည်းပဲဒီကေနအထုနာအကြာကြီးနေမှသိမှာတဲ့ မနတိကရောတာနှလုံးသွင်းမှသိမှာပညာဝတ္တပညာရှိမှသိမှာတမအားဖြင့်မသိနိုင်ဘူးဒါလဲလူခဲခတ်ဖို့အတွက်လေ့လာရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်ဟောနောက်တစ်ခုကြတော့ဘာတော့ဆိုရင်တန်ဝောဟာရိဏသောစီယတန်ဝောဟာရိဏမဟာရာဇသောစီယဝိရိတပါလူတယောက်ရဲ့စင်ကြယ်မှုစိတ်ဓာတ် စိတ်နေသဘောထားစင်ကြယ်မှု ရှိမရှိဆိုတာဟာလည်းပဲသူနဲ့အတူတကွပြောဆိုဆက်ဆံပြီးတော့နေမှသိတယ်အပေါ်ယံလေးကြည့်ပြီးတော့ပြောကောင်းုံလေးနဲ့ဒီလူဟာစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုမသိနိုင်ဘူးတဲ့တန်ဝေါဟာရိနအတူတကွပြောဆိုဆက်ဆံပြီးတော့နေမှဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စင်ကြယ်မှုမစင်ကြယ်မှုဆိုတာသိနိုင်တယ်ဒါလည်းပညာရှိမှသိမယ်တတိထားမှသိမယ်အချိန်ကြာမှသိနိုင်တယ် အဲ့တော့လူခဲခတ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်လူအကြောင်းကကိုလူတွေသိဖို့ခရင်နေပေါ့ဒါလည်းသတိထားစရာအချက်ပဲလောကလူတွေကယုံလွယ်တယ်လေလူမြင်လိုက်တာလည်းလည်းယုံလွယ်တယ်ဘုန်းကြီးဆိုလည်းမြင်လိုက်တာနဲ့ကြီးညိုတယ်ယုံလွယ်ကြတယ်အဲ့တော့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံလွယ်တာမဖြစ်เสียရဘူးလူခဲခတ်တတ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ နောက်တစ်ခါအာပရာတုမဟာရာဇထာမောဝေရိတကောသူ့ရဲ့အရင်ချင်းစွန့်ရည်တတ္တိဆိုတာဘေးကအန္တရာယ်ကျုံလာတဲ့အခါမှာ သူ့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကိုသိနိုင်တယ်လူတယောက်ဟာစွမ်းဆောင်နိုင်မှုဘယ်လောက်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာအန္တရာယ်ကျုံလာတဲ့အခါမှာထိုအန္တရာယ်ကလွတ်မြောက်အောင်လှုံ့ဆော်နိုင်တယ်မစုံလှုံ့ဆော်နိုင်ဘူးပေါ်မှာမူတည်ပြီးသူ့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိဆိုတာပြနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလို့တော့ တာမန်နေလို့ရှိရင်သူ့လိုကိုယ်လိုတူတူပဲလို့ပါနေမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အာဗရာတုထာမောဝေရိတံဟောလူတယောက်ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိစွမ်းဆောင်နိုင်မှုဟာဘေးရန်အန္တရာယ်အခက်အခဲတွေကျုံလာပြီဆိုတော့မှသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုသိနိုင်တယ်တာမန်အပြင်မသိနိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့တန်ကိစ္ဆာယပညာဝေရိတပါလူတယောက်ရဲ့ပညာအရေးချင်းကို ဆွေးနွေးမေးမြန်းကြည့်မှသိတယ်ဒီလိုဆိုတာနော်ဆွေးနွေးမေးမြန်းကြည့်ရလေးနဲ့တည်းမေးကုန်မေးတယ်စကားဆွေးနွေးကြည့်တယ်တရားဆွေးနွေးကြည့်တယ်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာသူပြောတဲ့စကားရဲ့အလေးအနက်ရှိသလားအတိတ်အနက်ဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာအဲ့ဒါလို့သိပြီးတော့သူ့ရဲ့ပညာရည်ချင်းဟာတဦးနဲ့တူဆွေးနွေးတိုင်ပင်တဲ့အခါကျတော့မှလူတယောက်ရဲ့ ပညာအရေးချင်းဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်အဲ့တော့တမ္မာအဖြစ်လူတရားမှာပညာတတ်လို့တတ်မှတ်လို့မရဘူးတတ်မှတ်လို့မရဘူးဆွေးနွေးမေးမြန်းတဲ့အခါသူ့ရဲ့ပညာအရေးချင်းချက်မြက်လာဒါကြောင့်မို့လောကကြီးမှာလူတွေရဲ့အရေးချင်းဆိုဒီမှာကြည့်တယ်ကိုချင်းသီလဟာလူရဲ့အရေးချင်းစင်ကြယ်မှုဟာလူရဲ့အရေးချင်းဘေးရန်တွေကျုံလာလို့ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုဟာလူရဲ့အရေးချင်း အသိပညာဟာလူရဲ့အရေးချင်းပဲအဲ့ဒီအရေးချင်းတွေရှိမရှိတမန်အားဖြင့်လူပဲခတ်ရုံနဲ့သိနိုင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘောဓရာမင်းကြီးကိုဟောတယ်ဒီလောက်ကလေးနဲ့လမ်းဖြတ်သွားတာလေးနဲ့ဒီလူတွေဟာတကယ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေပါယဟန္တာကြီးတွေပါလို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့ကိုချင်းသီလဆိုတာအတူပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေထိုင်ပြီးအကြာကြီးနေမှသိမယ်ပညာရှိမှသိမယ် သူတို့ရဲ့စင်ကြယ်မှုဆိုတာဟာလည်းပဲစကားပြောပြီးတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှသိမယ်ဒီသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဆိုတာလည်းပဲဘေးရန်အန္တရာယ်ကြုံတဲ့အခါမှာသိနိုင်မယ်ပညာရည်ချင်းဆိုတာလည်းတရားဆွေးနွေးပြီးတော့အတူတကွစကားပြောကြည့်မှသိနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီအချက်ဒီအချက်တွေဟာအကဲခတ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုဘုရင်ကြီးကိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှ ကောသလမင်းကြီးကအိုးမလုံးအုံပွင့်ဆိုတာလို့အဲ့ကြတော့မှသူကဖွင့်ပြောတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီလူတွေဟာခုနကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတပည့်တော်ရဲ့ထောက်လန်းရေးတွေပါတဲ့နော်တပည့်တော်ရဲ့ထောက်လန်းတွေနေတကာမှာရုပ်ဖြက်ပြီးတော့ရသေးအောင်ဆောင်ကြတယ်နိဂန္ဓတက်ကရွန်ရအောင်ဆောင်တယ်အစိလကအဝုံမို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအောင်ဆောင်တယ်အဲဒီလိုဘာသာရေး သမားတွေရောင်ဆောင်ပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးကသူ့ဒေတာထဲမှာလိုက်လံပြီးတော့စုံစမ်းထောက်လှမ်းတာတဲ့ဒီလူတွေနဲ့စုံစမ်းထောက်လှမ်းပြီးတော့အခုသူတို့ပြန်လာကြတာသူဟာသူကလည်းလိန်လိုက်တာပဲဒီလူတွေကိုသူကပြီးတော့ရာဇဟံပန္တိကောသလောရာဇဟံပန္တိပတိနေရီကောသလောတပည့်တော်ပတိနေရီကောသလမင်းကြီးပါလို့သူများတွေရိမ့်မိမှဆိုတာနဲ့လက်အုပ်ချပြီးတော့ သူခိုင်းတာတဲ့လူတွေကိုသူကလက်ဟုတ်ချပြီးတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဖះကို လိန်ညာပြီးတော့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကသိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကထုတ်ဖို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုသူကတန်အံတော်မှန်လိုက်တာဗျာအရှင်ဘုရားပြောတာဟုတ်ပါတယ်ဒီလူတွေဟာတပည့်တော်ကအနေနဲ့ရရလွတ်ထားတဲ့လူတွေပါတဲ့အခုဒေတာတွေလှည့်လည်သွားလာပြီးတော့စုံစမ်းထောက်လန်းပြီးတော့ သူတို့ရတဲ့သတင်းတွေကိုတပည့်တော်စီမကြခင် ပေးကြတော့မှာပါတဲ့တပည့်တော်ကသူတို့ကိုဆုလက်တွေပေးရတော့မှာပါနဲ့ဆိုပြီးအဲ့ချတော့မှသူကဖွင့်ပြောတယ်နော်ဖွင့်ပြောတော့မှရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောဘုရားကလောကသားတွေအတွက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းအောင်ဒီလိုအခုလိုမမှန်မကန်တဲ့လူကဲခတ်ဖို့ခက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလောကမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုအစဉ်စိုက်မှတ်တမ်း မှတ်သားကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားကဟောပြောထားခဲ့တယ်။ဘာတွေဟောတော့ဆိုနဝဏရူပေနနရောတုဆာနောအပေါ်ယံလေးကြည့်ပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့အခြေအနေကိုမသိနိုင်ဘူးဒါတစ်ချက်နော်လောကလူဆိုတာအပေါ်ယံလေးကြည့်ပြီးတော့လူအကြောင်းကိုမသိနိုင်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုပါစို့တတရရဲ့ဝဆာလာလူကလာတဲ့အခါ ကားလည်းကောင်းကောင်းစီးလာတယ်ပေါ့ခုခေတ်နဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့လာအာဒီကောင်တထေးလို့သွားမထင်လိုက်နဲ့ငှားလာတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒါလို့နဝဏရူပေနနရောသူစာသူစာသူစာနော်အေးပေါ်ရန်လေးကြည့်ပြီးတော့သွားပြီးတော့မဆုံးဖြတ်နဲ့မှန်လိုက်တာပေါ့တချို့အဲ့လိုလုပ်ပြီးညာသွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်လေအများကြီးရှိတယ်ယုံလွယ်တဲ့လူတွေပါကုန်တယ်လေယုံလွယ်တဲ့လူတွေပါကုန် အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လောကကြီးဟာအလွန်တတိထားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကဒါဆုံးမသွန်သင်ပေးခဲ့တဲ့စကားတွေကိုကမှတ်သားထားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နဝနရူပေန နရောသုဇာနောလူဆိုတာတဲ့အပေါ်ယံလေးကြည့်ပြီးတော့သိဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့သူ့ရဲ့ရည်ချင်းကိုပြောလို့မရဘူးတဲ့နဝိတတိဣတရထတနေနာတခဏလေးတွေးလိုက်တဲ့လူကိုအယောဝင်ပြီးတော့ မယုံနဲ့အကဲမခတ်ဖဲနဲ့တခဏလေးတွေးလိုက်တာလေးနဲ့တင်သွားပြီးတော့အယောမဝင်လိုက်နဲ့လူဆိုတာအမျိုးစုံရှိတယ်အဲ့ဒါလိုယုံလို့ဒုက္ခရောက်တာတွေရှိတယ်လေထိတ်ချမှဓမြများသိဆိုတာမျိုးဖြစ်ကုန်တယ်ကိုခံလိုက်ရပြီဆိုတော့မှဩရန်သူကမိတ်ဆွေလို့ထင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ကိုရန်သူလောက်သွားတာလောကကြီးမှာအများကြီးပဲဒီဇလန်းနေဟာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားက နဝိတတိအကျွမ်းမဝင်လိုက်နဲ့တဲ့ဣတရဓတ္တနေနအချိန်တိုလေးအတွင်တွေးလိုက်တာနဲ့ပဲလူတယောက်နဲ့သွားပြီးတော့အယောဝင်မလုပ်ပါနဲ့သူတညတာနာဟိဝိယင်စေနာလူတော်လူကောင်းအသွင်တရံတွေကို ယူထားပြီးတော့သူတင်ညတာနာဟောဒီလူကတော့လူရင်ကြီးပဲ မိကောင်းဖခင်သားသမီးပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေချိုးထားတဲ့ ပုံစံနဲ့နော်အတင်ညတာလောကမိမှန်စရန္တိရင်ကျေးမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တော်နှလုံးကိုမစောင်းတဲ့လူဆိုးတွေဟာတကယ်ကိုလူတော်လူကောင်းအသွင်တဏ္ဍာနဲ့လောကကြီးမှာလှည့်လည်နေတတ်တယ်တဲ့တတိထားကြဖို့ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလူခဲခတ်ရလူတော်လူကောင်းအသွင်တဏ္ဍာယူပြီးတော့မကောင်းတဲ့လူတွေဟာ လူကောင်းရအောင်ဆောင်ပြီးတော့နေတတ်တယ်ဒါကိုသတိထားရမယ်ဟောဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဆုံးမတော့ဆိုပฏิရူပကောမတ္တိကာကုံတလောပฏิရူပကောမတ္တိကာကုံတလောမြေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တထောင်နှစ်ထောင်လေးရှေးတုန်းကရှိတယ်မြေနှစ်ထောင်ဆိုတာနော်မြေနှစ်ထောင်ဟာ ရွှေနှောင်းရဲ့အတုလောက်ထားတာအဲ့ဒီရွှေနှောင်းရဲ့အတုလောက်ထားတဲ့မြေနှောင်းတွေရှိတယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရွှေနှောင်းလို့ဖြစ်နေအပေါ်ယံရွှေချထားမြေနှောင်းတွေလောဟထမာသောဝသူ့ဝဏိနာသူ့ဝဏဝဏိနာတန်ဖိုးမရှိတဲ့ခြေနဲ့ တန်ဖိုးမရှိတဲ့ခဲတို့နဲ့လှုပ်ထားပြီးအပေါ်ယံရွှေမုံကျဲထားတဲ့ရွှေဓုဆိုတာမျိုးတွေရှိတယ်လက်ဝက်လက်စားမှာအတုလှုပ်ထားတာတွေရှိပဲဝက်တောင်မှမတန်တဲ့အရာလောကမှာတန်ကြီးရှိတဲ့အရာရောင်ဟန်ဆောင်ပြီးခုခေတ်ဆိုပိုပေါ်တာပေါ့နော်စိန်ဓုတွေတို့ရွှေဓုတွေတို့ခုခေတ်ကပိုများသေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလိုပဲတဲ့ စရန္တိလောကေပရိဝါဒဆန္ဒလောကကြီးမှာတဲ့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နဲ့အပေါ်ယံကနေပြီးတော့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လုပ်ပြီးတော့သွားလာနေကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်အန်တုံအတုဒ္ဓဗဟိသောဗမာနာအတွင်းထဲကြည့်လို့ရှင်အခေါင်းပဲဘာမှမရှိဘူးအတုဒ္ဓအတွင်းထဲကတော့အလုံးကိုမစင်ကြယ်တာဗဟိသောဗမာနာအပြင်ကကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့အင်တာမကြီးညိုစရာမြတ်နိုးစရာဒီလိုရှိတယ် အဲ့တော့လောကကြီးဟာဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နေတဲ့ဟာတွေကလောကကြီးမှာအများကြီးရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရာခတ်တိုင်းဟာတတိနဲ့ထားပြီးတော့လူကဲခတ်တတ်ကြရမယ်ကိုကျင့်သီလကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင် သူနဲ့အတူတကွပေါင်းတင်ဆက်ဆံပြီးအသိပညာနဲ့လေ့လာအကဲခတ်တတ်ရမယ်နော်ဒုတိယရဲ့စင်ကြယ်မှုမစင်ကြယ်မှုဆိုတာကိုသိကျင်သူနဲ့အတူတကွစကားပြောဆို ပြောဆိုခြင်းဖြင့်သာလင်သူ့ကိုသိနိုင်တယ်အချိန်ကြာကြာလူတယောက်ရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိဆိုတာလေဘေးရန်အနေကြုံတဲ့အခါမှာသိနိုင်တယ်လူတယောက်ရဲ့အသိပညာဆိုတာလည်းပဲဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းဖြင့်သာသိနိုင်တယ်လို့ဆိုလောကမှာဝါကြွားပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအများကြီးနော်ဘေးရန်အနေဆိုတာမကြုံရင်ကတော့ဟုတ်တဲ့ရောင်ရောင်ပြောပြီးတော့လေလုံးထွားပြောတကယ်နဲ့လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ သူများတဲ့ပိုကြောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ပုံဝတ္ထုလေးတစ်ခုမှတ်ချင်တော့နိုင်ငံချင်းတယောက်တောတောလန်းခရီးကိုဖြတ်သွားတယ်တောလန်းခရီးကိုဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာတယောက်ကရိုင်ဖယ်တနတ်တစ်လက်ပါလာဟိုတယောက်ကတော့ဘာမှမပါဘူးအဲ့ဒီမှာတောထဲဖြတ်သွားရင်းနဲ့တနတ်နဲ့ကောင်ကဘာပြောတော့ဆိုတော့ခုချိန်ကွာအကြာကြီးတွေ့တွေ့ဆင်ကြီးတွေ့တွေ့ဝဲဝံကြီးတွေ့တွေ့ငါကတော့မင်းတနတ်နဲ့ဒီပဲပြစ်ချလိုက်ပါပဲ နော်မကြောက်ဘူးဘယ်ကောင်းလာခဲ့လာခဲ့ငါမကြောက်ဘူးလို့အဲ့လိုပြောလို့မှမဆုံးရင်လမ်းကွေလေးမှာဝဲဝင်ရကူးနဲ့ဆိုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတဏှတ်လည်းပြစ်ချပြီးတော့တိမေမောတက်ပြေးတယ်သူပြောတဲ့တန်ငယ်ချင်းကပြေးဖို့အချိန်ပြရလိုက်ဘူးအဲ့တဏှတ်နဲ့ကောင်အထွက်ပြေးသွားပြီပြောလို့မှမဆုံးသေးဘူးလောကမှာအဲ့လိုကြွားတတ်တဲ့လူဟာရှိတယ်လေအဲ့တော့ဟိုလူတယောက်ကဘယ်လို့မှမတတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ ဝဲရမောက်ပြီးတော့အိတ်လိုက်ရအိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဝဲဝန်ကြီးကတောင်တန်းမြောက်တန်းပလက်လန်တော့အသေးချောင်ဆောင်ရတာပေါ့နော်အသက်ကိုအောင့်ထားပြီးတော့သေးချောင်ဆောင်မလှုပ်နဲ့လှုပ်ရင်ဝဲဝန်ကကိုက်လိုက်ပါအဲ့ဒါနဲ့မလှုပ်ရဲဘူးအသက်တောင်ပြင်းပြင်းမရှူရဲဘူးအဲ့ဒါလို့အသေးကြီးအောင်ဆောင်ပြီးတော့လှဲ့အိတ်လိုက်ရလှဲ့အိတ်လိုက်တဲ့အခါဘာမှမလှုပ်ရှားတော့ဝဲဝန်ကြီးကသူ့လန်းသူ့ နာနာကိုကပ်ပြီးတော့နမ်းပြီးတော့သူ့လမ်းကိုသူသွားတယ်အဲဒီတော့ခုနကတဏှတ်ပြစ်ချပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့ကောင်တစ်ပင်မောဆင်းလာဆင်းလာပြီးတော့တငယ်ချင်းတငယ်ချင်းမင်းဝဲဝင်ကြီးကဘာပြောသွားတာတုန်းဆိုဝဲဝင်ကြီးကတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ်အရေးကြုံတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုပြစ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့လူမျိုးဘယ်တော့မှမပေါင်းတဲ့လူပြောသွားတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးပဲနော် အဲ့တော့ဘေးရန်ကြုံပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှထွက်ပြေးသွားတာအဲ့ဒီလိုလူမျိုးဘယ်တော့မှမပေါင်းတဲ့လူငါအမှားသွားတယ်လို့ပြောတယ်အေးဒါကြောင့်လောကလူတွေဆိုတာအပြောနဲ့ကြီးပဲယုံရမှာမဟုတ်ဘူးရုပ်ပြနဲ့လည်းယုံရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လူကဲခတ်ဤပညာရက်ကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တတ္တစတိလတုတ်တံမှာခေါ်ကြားထားတာကိုဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားနိုင်ယူပြီးလက်တွေ့သုံးချကြရမှာဖြစ်တယ် ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာဒိဋ္ဌဓမ္မမျက်မှောက်ဘဝမှာလည်းအသုံးကျတဲ့အရာဖြစ်တယ်။တံပရာဟိကတမလွန်ဘဝမှာလည်းအသုံးကျတဲ့အရာဖြစ်လို့လောကရှုပ်ဝဲနေနေဆန်းကျယ်တဲ့လူတွေရဲ့နှလုံးသားလူလောကထဲမှာနေကြတဲ့မိမိတို့လူသားတရားဟာမိမိကိုယ်တိုင်ရိုးသားအောင်ကျင့်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းပဲလေ့လာအကဲခတ်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းဖြင့်သာလျှင် ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာ တတ္တဝါများစွာဖြေရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေ သက်ရှိကြမှာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြပါစေသက်ရှိကြမှာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြပါစေဘုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာ မနောတရတိတဗေတံပဝါယန္တုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟူရောင်မြူပါဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗေတံကျွမဲဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသော ရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခအတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလတဝန္တာရွှင်မြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူကန္တကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယလန်တို့သည် ဘဝရန်သူကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည်း